Thank you. y es que como muchos ya sabréis siempre que llega a finales de semestre o finales de curso no subo vídeos porque quiero centrarme en la universidad me queda solo un año y quiero aprovecharlo al máximo para el primer vídeo de verano os traigo 4 DIY bolsos en un principio iba a poner los 4 DIY en el mismo vídeo pero me salió un vídeo de más de 30 minutos así que lo he partido en dos Hoy tenéis dos bolsos y el sábado domingo, cuando queráis, tendréis los otros dos cuatro bolsos son mis preferidos de todo el canal. Creo que ya llevo hechos unos 40 bolsos más o menos y estos son mis favoritísimos. Así que bueno, no me enrollo más y os dejo con los bolsos. Para el primer DIY necesitaremos 30 metros de cuerda de 5 milímetros de grosor, unas tijeras, hilo de algodón o de nylon transparente y una aguja. Para empezar, cogeremos la cuerda, haremos una anilla y le pasaremos aguja e hilo de un extremo al otro, tal y como veis en el vídeo. Mm. Una vez hecho, rodearemos la anilla con la cuerda y lo coseremos cogiendo la cuerda que acabamos de poner y la cuerda de la vuelta anterior. Una vez hayamos hecho unas 5 vueltas o las que deseemos, haremos unas ondas o con la cuerda, por así llamarlo, y les daremos unas puntadas por donde os muestro en el vídeo situation Look at him, he's got a bad reputation They be looking at us Thinking we are too much Look at me, I'm in a bad situation Look at him, he's got a bad reputation They be looking at us mm-hmm. Why do I need to be good all the time? I'm wrapped around his finger but is Si queréis podéis medir los centímetros de la primera onda para hacerlas todas a la misma medida. Yo al principio las medí, pero después me di cuenta que haciéndolo a ojo también quedaba bien. Así que lo hice a ojo. Para pasar de una onda a la siguiente podéis hacer como yo y pasar aguja e hilo por dentro de la cuerda o podéis anudar el hilo, cortarlo y volver a empezar. En mi opinión, el primer método es mucho más fácil, rápido y el resultado queda más limpio, ya que no hay nudos por todas partes but I want him em anyway So look at me, I'm in a bad situation Look at him, he's got a bad reputation But what about it? Why do I need to be good all the time? Una vez lleguemos al final, juntaremos la cuerda con la primera onda tal y como veis en el vídeo y haremos una vuelta con la cuerda, como al principio. Para pasar de una onda a la otra, os recomiendo pasar el hilo en diagonal por dentro la cuerda, aunque como ya os he dicho antes, también podéis cortar y anudar el hilo en cada onda. Si en algún momento os duran los dedos, o bien utilizáis un dedal, que a mí personalmente no me gusta usarlo, o bien tiráis de la aguja con unos alicates. Como veis, las ondas no han quedado del todo perfectas, pero esta imperfección me gusta, ya que da un toque artesanal. Una vez tengamos tres vueltas hechas o las que deseemos, haremos otra vuelta de heces, esta vez un poquito más grandes y juntas. terminar con la parte delantera haremos 6 vueltas de cuerda. Todos los pasos que os muestro son orientativos ya que cada cual debe hacer el bolso a su gusto. parte delantera y trasera hecha, uniremos entre sí tiras de cuerda hasta crear un rectángulo de 8 por 70 centímetros y lo coseremos en medio de las dos circunferencias. Para terminar, coseremos las asas que nos gusten en el bolso. En mi caso, utilicé estas asas de bambú, pero vosotros utilizad las que más os gusten. Los dos bolsos de este vídeo, junto los dos bolsos del próximo vídeo, sinceramente son mis preferidos hasta el día de hoy. Decidme si os parece lo mismo. segundo DIY necesitaremos 48 metros de cuerda de 4 milímetros de grosor. Para empezar, cogeremos la cuerda y la trenzaremos, obteniendo unos 8 metros de trenza. La trenza la hice doble, es decir, que utilicé 6 trozos de cuerda en vez de 3. A diferencia del bolso anterior, esta vez utilicé una aguja en forma de luna e hilo de yute. Cogeremos un trozo de trenza de 20 centímetros, lo rodearemos con el resto de trenza y lo coseremos. Cuando lleguemos al final, rodearemos la punta, pasaremos la trenza por encima del inicio y coseremos dos vueltas más. A continuación, colocaremos la trenza en vertical y empezaremos a crear la pared del bolso, por así decirlo. Haremos lo mismo que hemos hecho hasta ahora, y rodeando y cosiendo lo que será la base del bolso. En mi caso, como iréis viendo, cosí un total de 14 trenzas hacia arriba. Al final haremos 11 líneas de punto red. Para hacerlo doblaremos el hilo por la mitad y haremos 7 puntos cadeneta. Os aviso por adelantado que la primera vuelta es la más difícil ya que casi no tenemos espacio para trabajar. Una vez tengamos los 7 puntos, haremos un punto bajo que consiste en pasar el ganchillo por el agujero, coger hebra, sacar el ganchillo, volver a coger hebra y tirar del ganchillo hasta quedarte solo con la última hebra. Haremos 7 puntos cadeneta. Pasaremos el ganchillo por la trenza, cogeremos hebra, sacaremos el ganchillo, Volveremos a coger hebra y tiraremos hasta quedarnos únicamente con el último hilo. Una vez hayamos hecho la primera vuelta, seguiremos haciendo lo mismo, pero en vez de hacer el punto en la cuerda, lo haremos en medio de la anilla de ganchillo. Haremos 7 puntos cada neta, pasaremos el ganchillo por el agujero del medio y haremos un punto corrido en vez de uno bajo. El punto corrido es más fácil que el bajo, ya que consiste en pasar el ganchillo por el agujero del medio, coger hebra y tirar del ganchillo hasta quedarnos únicamente con esta hebra. Tengo un vídeo donde os enseñé a hacer este punto y creo que el procedimiento se ve mucho mejor, así que os lo dejaré en la cajita de información. now or never. Tonight better be the night. Una vez hayamos hecho 6 hileras de punto red, iremos matando 2 puntos por hilera para crear una especie de pirámide, que es lo que permitirá abrir el bolso. Para hacerlo haremos una hilera normal, como hasta ahora. Cuando lleguemos al final dejaremos un punto sin hacer y subiremos para hacer la siguiente hilera. No soy una especialista haciendo ganchillo, aún estoy aprendiendo la verdad, así que os dejaré en la cajita de información diferentes vídeos donde se enseñan los puntos básicos de ganchillo bien explicados. con el bolso hice unas flores de ganchillo que os enseñaré a hacer en el vídeo de la semana que viene y las cosí por toda la base del bolso. Decidí decorar el bolso de esta forma porque me pareció original, pero si nos gusta obviamente no tenéis que hacerlo. Finalmente, Cogeremos unas asas, las que más nos gusten, y las coseremos en el bolso. viernes, quería subir estos vídeos esta semana como compensación por no haber subido vídeos en un mes y medio, dos meses, pero al final no los he subido, no los he subido porque no tenía nadie que me grabara y quedaba como que el proceso estaba chulo, pero el resultado estático no quedaba bien. Así que bueno, os traeré esta serie la semana que viene o la otra y nos vemos el sábado o el domingo con el próximo vídeo. ¡Adiós!